kolkablika. jõujõu, tore kolkablika kuulaja, hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama minu nimi on Liina, kutsun endki kolkaplikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist. kuidas äh, läheb? meil on jälle käes täiskuu aeg. päike on meil praegu kalades. kalad olevat niisugune hirmus aeg veits nagu veebruar, mis on see puhastuskuu. igast äh, sitta tuleb üles alateadvusesse, siis peab sellega kuidagi nagu tegelema. <clears throat> kuu äh,, ma lugesin eile, on äh, praegu täiskuu siis äh, neitsites. Neitsis, vist ainult üks neitsi on või? Neitsi on tegelikult muidu ju seal kuskil augusti kandis. ma nüüd tulin siin äh, sumpasin üle lumestuudiosse, päris ähm, kõhe oli, mingi hetk ähm, tulin üle jää ja siis veits käis nagu sulps jalg sisse ja korraks võttis <laughs> südame alt nagu tühjaks, aga siis äh, ma jõudsin Väätsa poe ette ja siis seal äh, ma mõtlesin, et nagu Väätsa poe ees seal natuke nagu edasi kultuurimaja ees on siis äh, leinav emamu, see absoluutne lemmik kivikuju. ja siis ma mõtlesin, ma nagu noh, tervituseks filmin teda veits ja siis ma võtsin oma kaamera välja ja hakkasin filmima ja siis äh, selja tagant kuulen, et äh, issand, inglise keel, väätsal inglise keel, mis nagu toimub. ja siis äh, ma jäin kuulama neid, nad olid nagu no, mingid kaks noort tüüpi, kes rääkisid inglise keeles, ma kordagi neid ei vaadanud, nii et ma ei tea, mis värvi nad olid, aga neil äh, oli väga huvitav vestlusteema ja ma ei tea, ma ei usu tegelikult, et nad päriselt välismaalased olid, võib-olla üks oli ka, ega ma ei tea, võib-olla oli ka, võib-olla olid mõlemad kohalikud. võib-olla nad rääkisid inglise keeles sellepärast, et äh, äh ma ei tea niisugust juttu, mida nad ajasid, nad võib-olla nagu oma ema ees ei julgeks rääkida ja meil on ju niisugune generatsioonide vahe siin äh, Eestis vist, et äh, nagu need vanaemad siis vist vanaema, võib-olla häbenesid vanaemasid, sest äh, noh, vanaemad ju ei oska eriti inglise keelt, vanaemad räägivad vene keeles, huvitav, mis salajuttu nad omavahel räägivad vene keeles. igatahes need poisid arutasid omavahel, et kui suured on nende peenised, üks ütles, et tal on äh, Äh, ei, tegelikult üks rääkiski vist ainult, ütles teisele, et sul on ilgelt äh, lühike väike valge peenis, aga mul on nagu ilgelt pikk must peenis. no ma ei tea, kas ta oli siis must või mitte, ma ei julgenud vaadata. Äh, pigem oli nagu mingi, mis toimub <laughs> ta väitis, et tal on kolmkümmend sentimeetrit see must peenis. ma veits nagu kahtlen selles. ja igatahes siuksed elamused siis leinevad tema filmides äh, Väätsa keskplatsil <laughs> täna hommikul. täna on meil äh, seitsmes äh, märts, meil on juba märts, märts on saanud nime Marsi järgi, Marss on planeet, aga Marss on ka, oli vist Marss, ma ei tea, kuidas on, mingisugune sõjajumal. see selleks, tegelikult täna ma tahtsin rääkida nagu ilmselt nimi saatel äh, viitab äh, Viljandist või Viljandi eksperimentidest. sest esiteks äh, umbes kuu aega tagasi, kümnendal veebruaril siis, oli ju meil seal see pidu, kus ma näitasin äh, Eesti esmi-, e-, Eesti esmaesitlus, kuigi ega see Austria esmaesitlus, see ei olnud ka nagu mingi suur esmaesitlus, ma lihtsalt panin selle video sinna kooli seina peale mängima ja siis pidin kaitsma seda, et miks äh, miks ma ikkagi arvan, et see, mis ma tegin, oli kunst põhimõtteliselt, kuigi nagu ma pidin rohkem nagu seletama. aga ah, noh, mis me sinna vanasse aega ikka tagasi lähme, äh, veits traumeeriv oli see kogemus kõik, kooli lõpetamine, aga tehtud sain. Äh, sealt äh, Viljandi peolt, kus me, kus me näitasime videot ja kuhu ma kutsusin Kadi, mul on nagu kaks lugu jagada, üks neist tuli mulle meelde nüüd üleeile, kui olid äh, see valimiste viimane päev ja valimisi ma tegelikult ei taha eriti nagu kommenteerida. aga noh, äh, üle Eesti sai kõik valida, said kõik valida ja siis äh, mul oli seal Viljandi peol üks niisugune nagu moment, kus äh, tulid mingid Viljandi poisid minuga rääkima. Nemad ei rääkinud <laughs> oma peenistest, õnneks ja ega ma arvan, et need poisid ei olnud, ma ei tea, kas nad olid teadlikud, et ma neid täna pealt kuulasin seal, aga ma ei, mingi rääkisin mingitest muudest asjadest veel, aga siis äh, mingi hetk nad küsisid mult, et kust ma pärit olen. et kas ma olen Viljandist, no ma ei ole Viljandist ja üldse see Viljandi on mingi niisugune uuem äh, teema mul siin elus praegu, kuna mu äh, vend elab seal nüüd Äh, ja siis ma ütlesin neile, et nagu äkki te hoopis äh, äh, nagu arvate, et kust ma pärit siis olen. ja siis nagu mul läks niisugune lust lahti, nad hakkasid pihta esiteks äh, Tartust ja siis nad pakkusid, et Võru ja siis me pakkusime, et Pärnus, nad veel korra küsisid äkki ikka Viljandist ja siis äh, oli Läänemaa ja siis me rääkisime, et äkki olen Tallinnast või siis Harjumaalt hoopis. muideks Luige, Luigest hakkab Tallinn, ma olen nõus sellega kui sa nagu sõidad äh, Rapla poolt sisse Tallinnasse, siis nagu luige on see märk, et nüüd ma olen Tallinnas. kuigi see silt Tallinn äh, vist tuleb nagu üpris tükk maad hiljem, aga nagu luige on põmps Tallinn juba. Äh, siis edasi me läksime sealt Virumaale, siis me pakkusime, et ikkagi äkki Tartu veel korra ja siis me hakkasime otsast pihta, et äkki ikkagi Võrumaa ja siis põhimõtteliselt me tegime Eestile nagu mingi kolm ringi peale ja neil ei tulnudki meelde, et on olemas Järvamaa või ei tulnud neile tegelikult ka vist meelde, et on olemas Raplamaa ja siis ei tulnud neile ka meelde Jõgeva, ehk see Kesk-Eesti pommiauk äh, oli neil peas täiesti pühitud aga nüüd ma mõtlen, et kuna need valimisreklaamid on olnud mingi kuu aega nagu igal pool üleval, siis ilmselt äh, äkki neil nüüd on meeles, et äh, Järvemaa on olemas, sest terve, ma arvan, Viljandi linn oli neid silte täis, et Viljandimaa ja Järvamaa, sest olime me ju üks valimisringkond. siis äh, veel, mis ma tahaks jagada sealt peolt, äh, ühte nagu kuidagi tähtsat äh, momenti mulle endale ja see oli, see oli seoses nagu, äh, see oli seoses Kadiga, Kadi Singiga, kelle ma kutsusin sinna luulet lugema. mina üldse ei teadnud, et Kadi Singil on mingi connection Viljandiga, ma kutsusin ta ainult sellepärast sinna, et mulle meeldivad ta luuletused. olen fänn, olen Kadide fänn, sest Nancy Nakamura räpipundi selle Äh, albumi, mis me tegime, mis videot me seal näitasime. Nancy äh, Nakamura räpipundi luulesõnad on ka kirjutatud Kadi poolt, aga mitte Kadi Singi poolt, vaid Kadi Estlandi poolt. noh, ma natuke äh, tuunisin neid sõnu, et nad, et nad nagu räpiks saaks, aga põhiliselt terve see album põhineb Kadi luulekogul Curriculum Vit, mis on veebist loetav, nii et võid minna lugema www.curriculumvit.ee vitt kahe T-ga. curriculum nagu CV kirjutatakse, aga vitt on nagu F-I-T-T, vitt punkt ee. E. igatahes äh, ma äh, noh, tahe, tahtes ka olla niisugune nagu progressiivne äh, kultuuriinimene, ma tahtsin Kadile maksta selle eest, et ta tuleks mulle luuletusi lugema ja siis mul oli tegelikult nagu see raha välja võetud ja ma nagu kogu aeg tahtsin talle maksta, aga siis kuidagi nagu ei õnnestunud see, siis ma lõpuks nagu mingi hetk ütlesin, ma pean sulle nagu ära maksma, sest muidu ma nagu joon maha selle <laughs> raha, mis ma olen sulle kaasa võtnud, sest no need blondid mungad seal äh, väga kutsusid mind ja vist pärast natukene ka need mustad nunnad. kuigi tegelikult see hetk, kui ma nagu lõpuks sinna tantsuplatsile sain rohuli plätama, siis, siis mul nagu enam see joogi, siis mul enam nagu joogiisu ei olnud, siis äh, siis oli ainult tantsuisu ja nagu mingi hetk ma seal ikka tantsin, nii et mul oligi tunne, et ma olen nagu mingi rohulible, kõik nagu virvendas. see oli väga tore, väga värskendav. igatahes siis ma nagu noh, kui ma ütlesin Kadile, et ma pean nüüd nagu äh, sulle ära maksma, siis muidu ma joon selle maha, siis me jäime rääkima nagu alkoholist ja siis ta ütles, et ta nagu ise eriti ei jooga, et ta mul raha ka ei taha, et ma võin ikka nagu juua nagu mulle äh, <laughs> nagu mul tunne peal on, et võiks juua. ja siis ta rääkis, kuidas, et miks tema äh, nii väga ei joonud, see, et tal oli äh, Äh, tal oli vanaema, kes ka, ma siis ma loodan, Kadi, et see on nagu okei okay,, ma seda nüüd räägin. et tal oli äh, vanaema, kes, äh, kellel oli ka veits nagu mingi naks, napsuhaigus kaasas ja ta nagu kirjeldas mulle, kuidas ta nii hästi mäletab lapsena seda, kuidas siis üks hetk see vanaema nagu hakkas muunduma ta silme all nagu käis niisugune nagu muundus läbi ja kui ta rääkis sellest muundumisest, ma teadsin nagu täpselt, millest ta räägib, sest ma olen ise seda muundumist ju nagu korduvalt läbi teinud. ja miks ta siis mul oli nagu oluline moment, oli sellepärast, et mina äh, mul on ka nagu kuuldavasti äh, igasugused alkoholigeenid mitme põlve läbi alkoholigeenid kaasas, aga mina isiklikult ei ole mitte kunagi näinud seda muundumist pealt, sest äh, need geenid ei eksisteerinud äh, nagu nähtavalt mu elus, need olid mul kuskil nagu tagamõtetes äh, või noh, ma olin nagu teadlik neist, aga nagu eriti neid nagu endal mul elus ei olnud aga sellest me räägime täpsemalt äh, järgmine kord ja siis ma võtan nüüd siin äh, momendi, et kui sa kuulad mind, siis äh, mine telli ikka Kolkablika tv Youtube'ist ka, sest sinna tuleb meil, esiteks seal on juba mingid lisavideokesed, mis ma olen teinud vahele saadetele, need tavalised saated on seal ka, aga nüüd kahe nädala pärast meil tuleb sinna järjekordne, mitte esmaesitlus, aga taas esmaesitlus ühele filmile Äh, mille nimi on Pääsuke, mis sai alguse aastal, äh, mis tehti aastal kaks tuhat üheksa, kui ma sain kaheksateist ja siis äh, see on minust, see film. aga noh, mitte ainult minust. natukene nagu muudest asjadest ka. aga noh, sellest täpsemalt siis kahe nädala pärast, aga mine telli äh, Kolkablika tv Youtube'ist igatahes mingi klõks mul käis seal vist äh, või noh, mingi protsess hakkas mul sellest Kadi asjast äh, pihta, nii et äh, ma olen nüüd seitse päeva jälle kain olnud ja seekord ma tahaksin jõuda ikka nagu seitsme kuuni ka välja. eelmine kord aasta aega tagasi, ma vist rääkisin ju ka sellest, onju, ähm, ma jõudsin välja mingi, ma vist ei saanud isegi nelja kuud kokku või? veebruari alguses jätsin joomise maha ja siis juunis hakkasin uuesti esimesed siuksed äh, õllekesed tegin eh, Viinis ja siis nagu jaanipäeval siis see, jaanipäeval ma jõin veel suht vähe, aga siis ma juba hakkasin nagu jooma uuesti. aga jah, nüüd mul on täna siis tähtpäev, ma olen seitse päeva kaine olnud. aitäh, Kadi <laughs> nii palju siis eh, meie sellest peost, mis oli väga tore, ma olen vist veits nagu sõltuvuses äh,, alguses mõtlesin, et ma olen nagu sõltuvuses plaksutamisest, aga siis äh, tegelikult mulle meeldib, kui äh, öeldakse nagu aitäh, sest sa oled nagu teinud mingi suure töö ära. ja siis sa nagu kohe vahetult näed seda, et äh, keegi nagu, kellelegi läks korda või midagi nagu äh, oli tore, see on nagu tore. see on see, mis see koht, kus ma olen nagu veits kade näitlejatele, sest nad saavad nagu alati vaata plaksutamist. kunstnikuna see on see, et sa oled nagu mingi hullu töö ära teinud, sul on näituse avamine ja siis tulevad kõik sinna ja küsivad, kus tasuta alkohol on, siis kui sulle tasuta alkoholi ei ole, siis nad võib-olla lähevad järgmist äh, näitust otsima, kui tasuta alkohol on, siis nad hakkavad ilmselt mingeid oma juttu omavahel rääkima, ega seda teoseid nagu eriti keegi ei, ei vaata või ei kommenteeri, see on vähemalt eh, minu kogemus. ma ei tea, mõni teine kunstnik võib-olla on eh, teistmoodi kogenud. Eh, ja mis ma nüüd, mis ma nüüd, kuidas ma siit nüüd nagu hüppe teen sellesse järgmisse teemasse, mida tahaks rääkida midagi mul veel tegelikult tuleb sealt äh, näitustega. okei okay,, ma räägin selle ka ära, et kus mul hakkas pihta see plaksutamise sõltuvus, mis tegelikult on aitäh sõltuvus, oli see, et ma esimest korda läksin mikri taha kaks tuhat äh, kaheksateist aastal ja siis me tegime performance'i, kus me rääkisime nagu oma peokogemusi Viinis äh, ja siis me tegime pärast veel mingisuguse eraldiseisva uh, ma ei tea, kas ma julgen rääkida sellest, eraldiseisva mingi selle Äh, peo, kus me nagu ainult äh, esinesime ise. Äh, ja siis seal, seal ma sain selle plaksutamise asja. ma ei tea, tundus praegu nii mõttetu, millest rääkida. nii et lähme edasi. paar päeva pärast seda Viljandi meie eksperimenti sama samas mu vend vedas mind vaatama ühte teist Viljandi eksperimenti Äh, ühte Viljandi eksperimenti, mida äh, viisid läbi sealse lavakunstikooli tudengid äh, ja sealhulgas ka Tambet Tuisk ja Taavet Jansen ja Tambet Tuisk mul nagu tol hetkel mingi täiega kummitas, sest ma vaatasin ETV-s seda Alles Finster ehk Kõik pime sarja, mis kuidagi mätsis mulle, sest noh, see leiab aset seal kuskil Viini lähedal mingisuguses maakohas ja siis sa vahid, kuidas need äh, tüüpilised austerlased seal omavahel äh, austerlased on ja siis seal väikses külas on sul Eesti preester ja no see ajas mind nagu nii naerma, sellepärast et nagu Austria minu jaoks on ju palju rohkem see jumalariik kui Eesti on, noh, kuigi tegelikult vastupidi vist, äh, ma ei tea, ma olen hullult palju mõelnud selle peale pärast, nagu mul jäi nagu mingi mõte hakkas pihta, et kui nagu, et kumb siis on usklikum, kas Austria või Eesti ja nagu Eesti ajalooliselt on kindlasti vähem usklik äh, kui Austria. aga noh, nüüd me oleme ju kõik niisugused esoinimesed ja me ikkagi nagu tahame ju mingisugust usku leida, sest usku on vaja leida. ja Austria samas on minu arust seda järjest nagu rohkem kaotamas, sest äh, kõik, keda ma üldse tean, Austrias nad on kasvanud üles nagu mingi tohutus äh, nagu usu pealesurumises, mis siis on konkreetsemalt see katoliku, katolik usk ja kõik mu nagu sõbrad seal, nad on nagu väga teadlikult mingi hetk astunud nagu usust välja. ja siis neil on nagu väga teadlikult nüüd ka mingisugune plokk igasuguste nagu öö, usuteemade suhtes üldse või nagu mingisuguste eneseabiteemade ja nagu kokkuvõttes nad on nagu nii deprekad. ma vahel olen mõelnud, et äkki nagu see viin, sellepärast mul oligi nagu hea keskkond, et äh, et äh, ma ei taha nagu kogemata, noh, alati kuidagi kogemata äh, teha asju täpselt vastupidi, kui, kui see nagu mass mu <laughs> ümber, ma ei tea, see on nagu mingi haigus mul ka kaelas. nii et siis see nagu deprekas linnas äh, ma nagu saingi veits nagu rõõmsaks või, sest ümberringi kõik olid deprekad. igatahes, nüüd ma juba jõudsin sinna Tambet tuisk, ehk siis jah, tuiskas, issand, kuidas tuiskas tol õhtul, kui see meie pidu läbi sai Tambet Uisk tegi äh, siis äh, mingisugust äh, projekti või nagu eksperimenti sealse lavakooli tudengitega, Viljandi lavakooli tudengitega. ja ma meelega ütlen lavakooli, sest mul on nende kuradi lavaka inimeste mingisugune trauma ikka endiselt väga kõvasti üleval, nii et mulle meeldib see Viljandi lavakool rohkem vist. ja see, selle projekti nimi oli Memento, mis ma täpselt ei teagi, mis see siis tähendab Memento vist on äh, nagu märge ajast või, me teel sinna arutasime äh, vennaga, Johannes Martiniga, et kas see on siis momento või memento. Momento oleks nagu, et mingi hetk on ju, ja siis memento vist on sellest momentost äh, nagu märge maas või ja eksperiment, eksperimendil oli nagu minu arust mitmeid leveleid, seal oli see mingi kunstionu level, mis mind nagu nii väga üldse ei, nagu ei kottinud äh,. Äh, peale selle, et äh, nagu vist äh, sai seda, noh, tänu sellele tema huvile sai vaadata eksperimenti ka internetis ja lõpuks seal oli mingi arutelu, kus ka, ma ei tea, minu arust see oli nagu nii igav see level, nagu üldse see, üldse mind ei kottinud, aga ma sain nagu siukse kunstielamuse, nagu siukse kunstielamuse. aasta aega tagasi ma käisin Paide teatris vaatamas mingit etendust, mis ei olnud otseselt Paide teatri tehtud, vaid oli mingid, mul on nimede peale nii halb mälu. kaks inimest tulid Tallinnast vist ja tegid seal silla otsa kalmistu vastas mingisuguses vanas nõuka kultuurimaja moodi majas etendust, kus ei olnud nagu äh, niisugust klassikalist teatrimomenti, sul ei olnud nagu seda, et sul keegi istub nagu äh, seal äh, noh, sul on toolid ja siis teisel pool on lava ja siis seal oli nagu nad seal vahel käisid ringi ja siis kuidagi sai äh, sai vist isegi nendega suhelda või kuidagi see oli hästi niisugune nagu interaktiivne teater ja äh, ma olin nagu täiesti šokis, sest see oli nagu, nagu nii kaasaegne kunst mingis kuskil silla otsa kultuurikeskuses, see oli väga lahe. ja noh, veits sarnane vibe oli mul selle Viljandi Mementoga ka ja kuigi mind nagu eriti üldse ei kõneta nii väga see kunstiteoreetiline asi, mis sellel onul nagu mõtetes oli, siis äh, miks ma sain nagu siukse kultuurielamuse, oli see, et mul lihtsalt, ma ei tea, hõrd lihtsalt nagu hoiab mind vist. ehk mul on tunne, et mul nagu, nagu lihtsalt nii vedas, et ma just sellel päeval just sinna kohta sattusin, sest noh, tegelikult see oli siuke eksperiment, et ta oli äh, see Tambet Uisu osa nagu kõnetab mind rohkem, ta, see oli nagu ehk, oota, hingame nüüd korraks. mul paneb nagu sees põlema, kui ma hakkan kunstielamustest rääkima põhimõtteliselt oli tegemist siis improvisatsiooniga. Äh, neil oli antud nendele näitleja tudengitele oli antud ette äh, noh, mingisugune raamistik, põhiliselt hakkas asi sellest pihta, et nad äh, läksid lavale, neil oli ees seal, ma ei teagi, kas nad teadsid ette, nad vist ei teadnud ette, et mis see objekt seal on, aga neil oli nagu laval pandud laua peale kausi sisse, nii et nagu publikuna sa alguses ei näinud, mis seal sees on, mingi objekt, milles nad siis pidid hakkama teatud raamistikus äh, Äh, rääkima noh, mingit nagu etendust äh, looma põhimõtteliselt sealsamas koha peal ei olnud neil nagu tekste ette kirjutatud, pluss nad ju vist ei teadnud, et mis objekt seal sees on. see objekt oli minu arust mu nagu esimene vedamine äh,. kuigi äh, kuradi järjekord, vahet pole, kumb oli esimene. mul kaks korda vedas. esiteks mul vedas sellega, et seal oli kolm tüdrukut lava peal, teiseks mul vedas minu arust selle objektiga, sest see objekt oli vatitups ja no kui sul on kolm tüdrukut ja vatitupp, siis mis sealt tuleb, sealt tuleb sihuke content, eh, mis eh, ma ei tea, lihtsalt nagu ravis minu hinge ma olen, pole nagu ammu niimoodi naernud ja niimoodi, et ma võin nagu mingid, ma ei tea, pisarad olid väljas, ma nagu lihtsalt töinasin eh, kõik oma maailmavalud peaaegu välja sealt ja just need maailmavalud, mis on seotud nagu tüdrukuks olemisega ehk nad said selle mingi objekti ja siis ma sain nagu noh, kuulates neid aru, et seal vist oli see, et noh, esiteks sa pead mingist kirjeldama seda objekti, et sellest nagu hakkab kerima see, siis sa, et noh, kuidas sa oled seda kasutanud, milles, mille, milleks seda veel võib kasutada nagu veits unistamine ja siis samal ajal nad hakkasid nagu vaikselt äh, läbi rääkima iseenda elulugusid ehk hakkasid pihta nagu väiksest east ja siis nagu jõudsid teismeikka ja siis, et äh, noh, ma ei tea tegelikult, kui vanad need äh, noored naised seal laval olid, aga eks nad, ma arvan, nagu siukses kahekümnendate alguses olid, ehk eh, tegelikult see nagu pikem elu on neil ju veel ees, et nad nagu mingi täiesti vanadusse seal ei jõudnud, aga sellesse eh, noh, enda kogetud vanadusse ehk siis eh, lühi, lähiminevikku, lühiminevikku, lähiminevikku nad jõudsid nagu välja sellega laval olid, ma ütlen need nimed ka välja, olid Johanna Vaiksoo, Pirte-Laura Lember ja Maria Valk ja mis ma nüüd sellest siis veel rääkida tahaks, see oli nii lahe. see oli nii lahe, sealt tulid nagu välja kõik need mingisugused äh, raskused sellest, kuidas äh, naine on olla. ja mingi hetk seal pärast selle vestluse käigus äh, äh mingile osale publikule nagu üldse ei meeldinud või nad nagu nägid, et see on nii igav, aga mul oli tunne, et nad nagu jäid sellesse mingi mehe kontseptsiooni seal kinni ka sellesse, et sul on mingi vaataja kuskil mujal, kes saab nagu hullult äh, mõjutada seda äh, etendust umbes, et jah, seal oli, jah, seal oli see teema, et eh, noh, mingi publik oli nagu äh,, mingi publik oli äh, saalis ja mingi publik sai siis vaadata sealt väljast ja siis seal väljas nagu väljast ehk siis oma kodudest üle interneti äh, teki all ja see publik, kes oli kodus teki all, nemad võisid siis äh, mingitel kindlatel teatud momentidel äh, mõjutada etendust umbes, et paneme mingi, ma ei tea, valguse muudame või siis äh, mingi laulud hakkavad mängima, midagi siukest, noh seal mul ka vedas, sest mul on tunne, et nagu mingis mõttes need momendid, kus siis vist äh, see välispublik äh, ehk see kodus tekkival publik nagu muutis, et need nagu tõid äh, need kõige parem, noh, mitte kõige paremad, kogu etendus oli väga hea. ma tahaks nagu seda uuesti vaadata ja siis veel uuesti ja siis ma tahaks veel nagu, et see oleks kogu aeg nagu väljas, muideks ma olen mõelnud selle peale viimasel ajal, sest aasta aega tagasi äh, ma käisin Kumus ja siis seal oli see matkamuusikanäitus, Jeremy Shaw tegi selle, kus sai nagu noh, ilgelt suurest saalist sai ilgelt palju mingeid erinevaid videosid tantsust ja ja põhimõtteliselt ma hakkasin nagu mõtlema, et miks see on nagu noh, ma saan aru sellest, et meil on nagu ainult üks Mona Lisa on ju, ja sa noh, see üks Mona Lisa umbes saabki olla ainult seal äh, Louvre'is, sest sul on lihtsalt ainult üks nagu reaalne ese sellest. aga kaasaegne kunst on nagu nii tihti mingi nagu video teaduspõhine või noh, tähendab niisugune kunst, milleks sul ei ole enam nagu seda mingit erilist äh, spetsial äh, eset, sul ongi nagu põhimõtteliselt vaja mingeid äh, projektorit, ekraane ja siis kõlareid onju. et noh, miks me ei võiks neid nagu, miks need peavad ikka seal kuradi Kumus olema, me võiks selle Jeremy show samamoodi panna üles siia Väätsa kultuurikeskusesse, ta saaks kogu aeg, ma ei tea, maarahvast ka vaadata. tähtis küsimus nagu, on ju oota, kus mul nüüd see sisse jooksis ah,, see publik tahaks uuesti <laughs> vaadata tahaks uuesti vaadata ja, jah, sest mul praegu tuli sellega see meelde, et seal üks moment oli see, kus nad arutasid sellest, et noh, et kui palju siis äh, kui, et noh, ma ei tea, tegelikult ma arvan, et see on nagu poistel veits samamoodi, aga ma ei tea, ma ei ole nagu nii palju varem, ma ei tea, viimasel ma vist mõtlen, aga äh, mõeled selle peale, et kuidas äh, poisid äh, saavad tegelikult nagu, jah, poisid saavad tegelikult täpselt samasugust äh, asja. aga seal oli see moment, kus äh, see tuli hullult muutus ja siis äh, äh Johanna Vaiksu väga äh, dramaatiliselt äh, ma ei tea, kehastas siis seda, seda tunnet, kus, kuidas sa oled nagu eluaeg saanud seda mingit sorti äh, nagu käskimisselene, et noh, kuidas on nagu õige tüdruk olla. noh, et sa noh, sa noh, niimoodi peab ja niimoodi peab, et see nagu et niimoodi umbes käitub äh, õige tüdruk ja tegelikult see, ma arvan, ja poiss tähendab samamoodi, me saame nagu kogu aeg on kuskilt tulnud mingit infot, et nagu ma ei tea, tüdrukud no näiteks mu lemmik on see, et ma sain kuskilt nagu info, et tüdruk üldse peab kandma rinnahoidjat onju või see, et tüdrukud on korralikud ja tüdrukud öö, äh, istuvad jalad koos ja ei laiuta oma seda jalavahet onju ja millegipärast kuskil poisid on saanud seda vastupidist infot, et nad jälle nagu võivad laiutada, aga noh, see on ka jälle siuke nagu kõlan nagu mingisugune vihane feminist, mis ma nagu veits olen ka, aga noh, tegelikult on ka poistel nagu sama asja. no sama hea asi on praegu see Parim kaaslane saade, mis käib äh, TV3-st vist, kus sul on äh, noh, algus, ma ei tea, mul tegelikult ei olnud sellist tunnet, mul jäi nagu veits mulje, et teistel võib-olla on siukeid, vaatad nagu mingid friigi show'd, aga siuksed ongi tegelikult inimesed, nad on nagu nii julged, et nad nagu julgevad omamoodi olla, et nad julgevad, ma ei tea, meiki peale panna, kui nad on poisid. ehk no just poiste puhul on ju see üks asi, mis on öeldud, et poisid ei kanna meiki, onju. tüdrukud eh, ajavad enda karvu ja poisid ei aja enda karvu. point, mis siin taga on see, et nad tegelikult eh, noh võib muidugi jätkata nii, nagu sa oled jätkanud, aga vahel saab nagu mõelda, et kas mõni nendest äh, asjadest, mis sind, äh, mis sa oled nagu saanud seoses sellega, et mis soost sa oled nagu endale pihta, onju, et kas, äh, noh, kas need tegelikult nagu aitavad sind või kas on miski, millest sa võiksid nagu loobuda või? sest üks asi, mis mind nagu noh, esiteks ma nagu seal oli nii palju neid nagu naljakaid momente ja just nagu noh, naermisravis on ju seal Mementos aga noh, mingi hetk ma nagu, mul hakkas nagu veits kurb ka, sest seal nagu nad läksid nagu üle selle oma elu, onju. ja siis oli seal väga pikk äh, äh nagu osa sellest, mida nad kõik unistasid, kui nad väiksed olid, et need olid nagu mega suured unistused ja siuksed nagu laiad ja umbes noh, veits siukse nagu vibe'iga ja ma tahan umbes kosmonaudiks saada ja ja ma ei tea, Ameerika Ühendriikide presidendiks ja noh, täiesti nagu piirideta mõtted ja siis nagu hiljem nad jõudsid äh, sellesse äh, oma lühiminevikku ehk kus nad on nagu siuksed kahekümnesed äh, noored naised, kes unistavad ja siis seal nende suured, suure inimese mõtted nagu tegelikult olid mingis mõttes äh, nagu suht siuksed väiksed ja see tegi mind nagu veits kurvaks ehk nagu, mis ma mõtlen sellega, et väiksed, nad olid nagu noh, näiteks kas väga eskapistlikud, et sa unistad nagu mingist ühest diivanist kuskil toas, kus on palju raamatuid ja kuhu sa saaks nagu, ma ei tea, peitu minna maailma eest või siis sul on nagu, sa unistad sellest, et sa saaksid raha kulkalt ehk nagu ma ei tea, kas mul jõuab kohale, need olid nagu nagu kuidagi kokku kasvanud, see on täpselt ka seesama asi, mis mind ajab nii vihaseks äh, feministiks, et tegelikult me peaksime nagu jätkama seda nagu väga suurt unistamist ka vana, vanemas eas. ja just ka otsima üles, et ka kus mul need unistused on nagu piiritletud ja kus mul nagu hakkab äh, sisse tulema see, mis äh, ma ükskord rääkisin Anna-Liisaga. Anna-Liisa on mu täditütar, ma vist eelmine äh, osa rääkisin tast veits, onju. me sama vaibime. ma nii mäletan seda, kuidas äh,, ma ei tea, see oli juba aastaid tagasi, me olime, ma ei tea, kakskümmend vist umbes, ma arvan. ja ma küsisin äh, Anna-Liisa käest, et noh, et kelleks sa nüüd saada tahad ja siis Anna-Liisa ütles mulle, et ta enam ei mõtle nii väga, et kelleks ta saada tahab, vaid kelleks ta saada saab ja see oli ka mul nagu süda läks täiesti katki sellel momendil, sest nagu see tähendab, Anna-Liisa on väga vägev praegu, mul ta on mul täielik inspiratsioon endiselt. ja see ei ole üldse mõeldud nagu äh, halvaga Anna-Liisa pihta, vaid see on nagu mõeldud näitlustamiseks, mis ma siin vist, kuhu ma siin vist jõuda tahan. ehk äh, noh, mingi hetk äh, saades siis nii-öelda suureks või nagu mulle meeldib mõelda äh, nooreks vanurite hulgas, siis äh, tuleb see moment, kus sa nagu, äh, sul on tunne, et sa pead nagu hakkama ennast ise piiritlema, et sa ei ole enam see, et nagu, et kelleks ma umbes saada tahan, vaid sa oled, et kelleks ma üldse saada saan ma ei, see tundub mulle nii selge, aga ma ei tea, mul samas võib-olla tunne, et ma nagu sulle ei jõudnud praegu kohale. nii et mõtle veits selle üle, kas sa unistad sellest, et kelleks sa saada tahad või see, et kelleks sa saada saad mina näiteks äh, olen siin selle haigusega, et äh, kogu aeg tahan ikka millekski saada, nii et tegelikult vist eelmine aasta ma lubasin endale, et ma nüüd äh, enam ei taha üldse millekski saada, et ma nüüd mõnda aega lihtsalt nagu olen. ilgelt segane tunne on praegu peas, aga mul on ka täna väga kahtlane päev olnud noh, üldse viimasel ajal ma ikka veits nagu tunnen, kuidas see vist kuu mõjutab või see kalade aeg või midagi niisugust väga rasket kaks nädalat on olnud, aga samas need nagu, ma olen nagu ära tajunud, et need rasked ajad on olnud nagu niisugune up-leveling teema, et nagu see elu või hõrd või universum või kuidas iganes sa seda kõike kutsuda tahad, mille sees me siin äh, elame või oleme, äh, see on nagu, esitab nagu väljakutseid, et peab vist hakkama mõtlema, kurat, et milleks ma jälle saada tahan ja ja teate, mis ma tead te,, ja <laughs> tead, ja tead, mis ma nagu tahaks öelda, et nagu vihkan või, aga ma ikka vist tahan kunstnikuks saada. äkki ma juba nagu olen, ma ei tea igatahes siin ma nüüd lõpetan, mul hakkas nagu väga piinlik äh, selle osa lõpuks nüüd, aga ma olen äh, otsustanud, et äh, nagu eelmine kord räägitud, et kõik, mis mu suust välja tuleb, lõppkokkuvõttes nagu ravib mind. peale selle olen ma otsustanud, et kui sa tahad nagu loomingut teha ja päriselt, ma ei tea, teiste inimeste tähelepanu sellega saada, kapiloomingud on tegelikult ka väga okei okay teha, aga ma ise olen nagu tähele pannud, et väga pikalt nagu sahtlisse teha, siis sul äh, hakkab tegelikult nagu valus ehk ja areng jääb ka mingis mõttes kinni, sest sa nagu ei ole kunagi seda, ma ei tea, plaksutamist või aitäh, aitäh asja saanud, sa ei ole nagu mingit tagasisidet saanud või noh, ei ole ka näiteks kogenud siis seda, et sa oled näiteks saamisele mitte kedagi ei koti, mida sa tegid äh, ehk siis mul on tunne, et see on, on ka nagu suurem oht, et sa tegelikult nagu lõppkokkuvõttes see, see on ka nagu veits see, kui sa sahtlisse lõpu, lõputult teed, et sa nagu paned omaenda arengu kinni. nii et äh, ma soovitaks äh, sahtli inimestel kapist välja tulla. puhtalt vist sellepärast, et äh, pärast seda piinlikkuse momenti, mis mul praegu siin täiega üleval on äh,, mul läheb elu ikkagi edasi ja jess, natuke aega on piinlik, aga siis see ka äh, aurab veits ära ja siis sealt tuleb tegelikult nagu see järgmine äh, vabadus või, vabaduse level. see vist ongi see kalade hooaeg või? ma nüüd äh, olen taas äh, huvitunud horoskoobist, see on vist suht nagu <laughs> ilmselge, kõik käib ringi ja viimase asjana ma soovitan kuulata Spotify's ma panen selle siia igale poole alla linkidesse ka äh, Ookeani, kes teeb valikud Kolkablika raadios, tema äh, playlisti Viljandi eksperiment, eksperiment, eksperiment, experiment, ma ei tea, kuidas seda öelda praegu. ta vist pani selle kokku äh, meie peoks kümnendal veebruaril. Äh, mulle väga meeldib, see paneb ka igas nagu kõik need tšakrad ja horoskoobi mõtted veits värelema. soovitan. ja nüüd ma lähen siis tunnen mõnda aega piinlikkust me kuuleme taas järgmisel äh, teisel esmaspäeval, kus äh, ma kavatsen ka veits nagu, ma veel mõtlen, kuidas, aga nagu veits äh, ma kavatsen tähistada, jess, ma kavatsen tähistada, sest mul saab neliteist aastat pääsukesena ja mine telli siis Kolkablika tv-ga, sest seal tuleb ühe vana filmi taasesitlus jagame seda muidugi ka Instagramis ja Facebookis ja igal pool, nii et äh, mine äh, fänna meid ka kolkablikasid äh, Instas ja Fesaris. kolkablika.fb või siis kolkablika.insta, me oleme suht lihtsad. kokkuvõttes tšau. ühine kolkablikadega kolkablika.ee.